今日はフランス語の表現5つを教えたいと思います mettre la main à la pâte mettre la main à la pâte 直訳すると手は生地の中に入れるっていう意味ですでこれは必死に頑張る っていうことです。あれ、c'est mon tour, je vais mettre la main à la pâte. 今、働きます。働くところっていう意味ですね。あれ、この表現は僕が好きな表現なんですけれども、どんな風に来ても、見た目に見ても、あの人はどんな人を分かることができない。例えば、シンプルな服を着ても多分お金持ちです。 で、多分価値があるものを持ってる人は多分そんなにお金持ちじゃないですね。とか、あの人いつも笑ってるからバカだなと思ったら、それはわからないんですよ。中に何があるか、その人と話さない限りわからないっていう意味ですね。だから、ラビのフィパルモアで、フランス語でその表現は、いい人が悪いことをしたら、うーん、 la vie ne fait pas le moine. Hein. a pas lié à nos hitos, wa son nani yokunai, teyu imides. Tomber à pic. Tomber à pic. Y timing. Tatoeba, ah, nani ka tabetai na, to motara, te tondachi ga, kore katte kitanda kedo, tabete, teyu tara. Ah, super, ça tombe à pic. Nice timing! <laughs> Ima tabeta katta kara. Ça tombe à pic. Super. Tu es Teyu fini, imas. Jeter de l'huile sur le feu jeter de l'huile sur le feu. Hino ueni haburao no seru te iu nan desu keredomo, nani ka o waruku saseru te iu desu ne. Imeji dori ni wakarimasu ne minna. Tatoeba, kenka ga tara, minna mo, kenka shiteru no ni, kenka ga waruku naru tame, dareka ga warui koto o iu. Sore wa ii koto janai yo ne. Dakara minna, ne jetez pas de l'huile sur le feu. Avoir les yeux plus gros que le ventre. avoir les yeux plus gros que le ventre これは面白い表現なんですけれどもお腹より目が大きいっていう意味です食べ物についてだったらもう限界なのにもっと食べたいっていう意味ですねということで自分ができることよりもっと 帽子っていう意味ですね。だから食べ物だけに始まらなくて、例えばビジネスにもすごくいい家買いたいんだけど、そんなにお金はないんだから、うん、チャレンジ e s yeux plus g 自分ができることより、それは以上でしょっていう感じが伝えてます。